Thank you. thank you temps de l'insouciance. Mais où est passée notre enfance Les emmerdes commencent à la cour de notre démence. En et vivant, prisonniers de notre vécu, la liberté bafouée par un monde corrompu, l'esprit est devenu volatile. Cet aura n'est plus perceptible. Mais où est passée notre enfance Les emmerdes commencent dans la cour de notre démence. Cette barrière que l'on franchit, un fossé sans fond qui nous dévie, ces murs sans port qui nous éloignent, ces larmes de sang témoignent. témoigne Brise tes chaînes, quand tes haines, ouvre tes chakras, le bonheur est bien là. Brise tes chaînes, quand tes haines, ouvre tes chakras, le bonheur est bien là. de ce cloisonnement qui m'arrache une partie du cœur, que je me meurs, une dernière envie, un coin de paradis. Brise tes chaînes, côte de ouvre tes chakras, le bonheur est bien là. Brise tes chaînes, côte de ouvre tes chakras, le bonheur est bien là. quand de ta haine, ouvre tes chaînes, le bonheur est bien là. Brise tes chaînes, quand de ta haine, ouvre tes chaînes, le bonheur est bien. Brise tes chaînes, quand de ta haine, ouvre tes chaînes, le bonheur est bien là. Brise tes chaînes, quand de ta haine, ouvre tes chaînes, le bonheur est bien là. Le bonheur est bien là.